эгерде сиз эки айнек түтүктү алып аларды резина түтүгү менен туташтырсаңыз байланыш идиштерин аласыз оң түтүккө суу куюп суу сол түтүккө дагы агып турганын көрөбүз бул деңгээлде түтүкчөлөрдөгү суу дайыма бирдей болот оң түтүктү солдон өйдө көтөрүңүз биз суунун деңгээли оң түтүктүн жогорку учуна карата азайып сол түтүктүн үстүнкү учуна карата жогорулай турганын көрөбүз бирок салыштырмалуу деңгээлдер ошол эле ойдон калат башкача айтканда алар бир горизонталдуу тегиздикте болушат оң түтүктү эңкейтип сол түтүктү тикесинен алтырабыз. алардагы суунун деңгээли ошол бойдон калат эгерде түтүктөр май керосин же сымап сыяктуу башка суюктук менен толтурулган болсо анда баары бир алардагы суюктуктун деңгээли бирдей болот мындай таянак чыгарууга болот байланыш идиштеринде бир тектүү суюктуктун деңгээли дайыма бирдей болот